mbote bandeko balandi ya les avertis na kati ya émission des avertis uh, chaque mercredi ndenge bomesana tia kolanda biso nde torepeta yango tutu tolobaka une fois tosalaka ya baquestion réponse et puis une autre fois tosalaka euh, peut-être ngai moko na plateau ou bien avec ndeko moko euh, to mibale na kati ya ligne Euh, comme le cas aujourd'hui tozana ndeko blaise oyo akoassiste nga vraiment na kati ya, ya exhortation oyo euh, nzambe atie biso acœur tolobela bino sur euh, sujet oyo bomondia liboso tolobi euh, tobi donc euh, totuni question tobi donc ne méprisez pas euh, ne méprisez pas les prophéties et elakisi nini c'est réellement le côté que tout le développement dans quatre émission au désaverti na petit frère Blaise Jambote place à Ali frère Blaise euh, bonjour bonjour bonjour mon frère Kassouchi. ça va oui ça va mon frère Yokuna Kimia Très bien, très bien, par la grâce. Voilà, l'autre tout le Cameroun a lobby, euh, donc euh, question de tourner, lobby, ne méprisez pas les prophéties, est-ce qu'elles allient réellement et leur mot débattre selon eux, je pense que ça va, non ah, bien sûr, le ils la carte Tout le monde la Bible. amen amen vraimen nzambe azwa lokumu avant ke tobanda réellement tokoprie de façon ke ye monkolo azwa contrôle nyonso tobondela nkombo ya yeshua papa tokumisi yo mpo na bolingo na yo mpe mpo na mawa na yo mokonzi tokumisi yo mpo na temps nyonso okopase na biso na mokolo ya lelo papa na natiki réellement moment passer na maboko na yo yo otambwisa biso na moli na yo yo sunga biso na grâce na yo afin ke nyonso tokoloba epesa lokumu mpe ezala réellement bénéfique mpo na ko landa biso papa si esprit nous soit lié ya philosophique esprit lié ali euta epai na biso moko esprit nyonso ekouta ta makansi na biso na nali réellement ko yango afin que yo moko nkolo bien na kat na biso afin ke ba c'était poussé par le saint esprit que les hommes ont parlé de ta part seigneur on a singu papa au réellement totalement contrôle la émission au Mobimba du début à la fin. Tikete ndekonanga Blaise nanga et tout la ma exprime quoi enfin que nyonso tokoloba et la cohérente peut ça bomo na na ba na bisika bali kolanda biso na tango oh, papa. mon mutu moko na moko kolanda biso but na biso ali ki apengwa te mais abiki ça m'a fin que je bukoloko ya Seigneur biso toujours kota na kati ya bokonzi na yo. To tiki réellement moment na maboko na yo biso to kita kasio zo réellement bisika na kombono Yeshua. Amen. Amen. Voilà. ndenge tolobi ne méprisez pas les prophéties elakisi nini soki tozwi réellement euh, idée to tozwi réellement inspiration euti epa nkolo mpona kolobela no sur uh, sujet oyo ezali mpona nini puisque tozomona eloko moko surtout na siècle na biso ya lelo tozomona réellement que bato bamibengi ba entre guillemet baprophète bazwi ampleur na kati ya bapays na kati ya bacommunauté surtout na kati ya bacommunauté na biso africaine e spécialement bato balobaka lingala naloba lingala puisque namona yango ezaka ndenge moko ezala lingala bato balobaka lingala na kinshasa se eza majoritaire bato balobaka lingala na congo brazzaville bato balobaka lingala na angola eza donc eza même, même culture wana c'est à dire bato wana Pour, donc, je sais que dans Babicolo, je suis anglophone, mais là, je parle en lingala, au lingalaphone, ceux-là qui me comprennent. Batu mingi, baliko se fier, to komi pesa mingi, na ba prophétie. Na pesa, par exemple, moko, moko, quelque part, na ali ko, ko, euh, ko partager parole, après nasuka namoni sœur moko boye euh, namoni mawa moko na kati ya motema na ngai nabengi sœur yango tosola aza kotuna ngai frère nzambe alakisi yo nini cestadire bato bakomisi bato misusu lokola bavoyant ba, ba cestadire toloba likambo puisque eza, eza très important okomprendre qu'en tant que mwana nzambe ebongi tokomprenaka texte biblique na contexte biblique tolobaka nini texte nyonso oyo ezali hors contexte ekomi prétexte siko bato mingi bazwaka baverse ndambu ndambu bakangisi yango bakomisi yango nest pas doctrine mpona koamadue bana na nzambe mpona koflate bana na nzambe mpona ko manipuler bana nzambe parce que bana nzambe on a ça que mingi mingi ba oh baza ba ba ba bébé spirituel ba oh baza ba tu baza ba oh to bengi ba religieux pourquoi puisque mutunyo so oh azali mwana nzambe de vrai oh botami réellement donc na molimo ya nzambe jamais que kozala na ba erreur ya bongo na kati n'est-ce pas ya parcours na ye ya ya mwana nzambe to na parcours ne chrétien yango biso to bana kati les avertis que to za ba chrétien te beto ali ba disciple ya Yeshua puisque chrétien ezali motu oyo bazomona ndenge azotambola lokola donc euh, euh, euh, christ mais biso tozali bato oyo tozali kondima ete ye ntango totiki mokili nzambe asele biso na esprit na ye aboti biso ya sika tokomi réellement bana na nzambe tozali kolanda réellement bapa ya yeshua azalaki réellement nzambe na kati ya mokili cestadire tozali kodépendre à 100 na parole ya nzambe à 100 na nzambe oyo ali ye moko yeshua moto ya mokili sikoyo soki aye na ntango wana mpona kopesa yo baversa mike mike apres ayebi soki kanga bible no mpo aya te ayo makambo oyo ezowuta na philosophie na ye soki yo ozali mwana nzambe de vrai okomona ke non non non likambo ozoyoba eza yango te ah, avant ke na continue na kotanga d'abord passage yango elobaki makambo oyo tobi ne méprisez pas les prophéties to na kati ya 1 thessaloniciens chapitre 5 parti wana ezali kaka ya mokuse na kotanga baparti mosusu après Mais attends qu'à partir de beaucoup. cela, ça dit 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 20, Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous en toute espèce de mal wato soki na place oyo eza na baplace ebele oyo bapesa nini n'est-ce pas ya ne, ne, ne, ne méprisez pas les prophéties mais oyo tozwi ya 1 thessalonicien na cadre ya concept oyo to contexte ya 1 thessalonicien soki oza moto otanga ya bible comprendre nga siko bien awa apôtre paul azopesa n'est-ce pas mi azopesa bato baconseil aza koexhorte bango boremarke bien na bandeli place yango 1 Thessaloniciens chapitre 5 soki tobandi à partir ya verset n'est-ce pas 12 tokomona ke bible eza koyebisa biso boye nous vous prions frères d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent tobandi na verset 12 mpona kopesa kopose base moko awa na cadre ya, donc, ya contexte oyo donc euh, bakomeli eloko oyo ezali réellement ke na kati ya groupe moko restreint ya bato babibengi bana na nzambe oyo bali kotourne tout autour ya parole ya sainte doctrine bali sikoyo kopesa bango baconseil awa to baexhortation ba comment comment bakoki bakoki ko ko se comporter n'est-ce pas par rapport à bateau peut-être bali côté à bango bateau bali ko encadrer bango pas spirituellement mais bako cadrer bango na kati makambu ya nzambe ça dit dire na kati ya liloba puisqu'il faut comprendre ici qu'il n'y a pas de gens au Bali super euh, spirituels que le ce n'est pas ça. Mais c'est que l'apôtre voulait dire ici, que non, comme dit, c'est au contexte, nini, et l'Obama qui. Et on a 12 dans le lobby que nous vous prions, frère, d'avoir la considération pour ceux qui travaillent parmi vous. C'est-à-dire, tout le monde a un groupe à Batou, mais il y a un autre groupe qui travaillait plus que Missus, actif, n'a passif nde tu tomona lelo no biso to la vidéo yo oyo ozoyoka biso na, na, na minute ntango ozoyoka biso makambo nyonso tokoloba ebongi ozwa temps ya konini ya ko e discerner yango C'est ça ce que donc, euh, donc, euh, la Bible voulait nous dire ici. Et puis, tu continuer à ah, te, sauter 12, tu sauter plutôt 13, tu na, na, na 15 lobby boyeka na kati 4, 1 5 verset 15 lobby prenez garde que personne ne rende à à à l'autrui à l'autrui le mal pour le mal conseil est continué que besoin ça ma ma ma te de continuer mais poursuivez toujours le bien soit entre vous soit envers tous toujours continuer à conseil na 16 soyez toujours joyeux point na na na na 17 priez sans cesse point na, na 18 euh, euh, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Point. Et puis 19, n'éteignez pas l'esprit. Point. Et puis 20, ne méprisez pas les prophéties. Point. Et puis, 21, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. ozomona cestadi awa toyeba nini ntango alobi ke ne méprise pas les prophéties point elingi kobaki nini aotanga donc bacatégorie euh, makambo oyo aza kopesa yango conseil to euh, exhortation na ntango wana mais ntango babi ke me examine toute toutes choses euh, retenez, retenez ce qui est bien eza kaka mpona prophétie te mais mpona makambo nyonso nde nao te koloba ke pendant ke nali koteya awa ebongi mutu oyo ozoyoka ngai oexamine odiscerne nde tobaki na kati ya bible bachrétienne n'est ce pas ya bere alors avant ce qu'on appelle sa parole na frère toloba boye prophétie eza nini d'abord prophétie ezali e, euh, maloba to, par, to message oyo normalement euti epa nzambe mpo na bato c'est-à-dire c'est comme donc euh, nathan ya kala le saint-esprit n'habitait pas na kati ya bato c'est-à-dire c'était difficile que moto ayeba volonté ya nzambe parce que mpo moto ayeba makambo ya nzambe tovolonta nzambe to message ya nzambe il a fallu ke nzambe adeplasaka baprophète bakepesa message na peuple message na bato message na mutu afin que Moutouana aille réellement ce que le Seigneur dit par rapport à Otobengi ba oracle, c'est-à-dire les ainsi dit l'Éternel. Mais ce que depuis na tangu na na na tangu ya ya Nouveau Testament, na Nouvelle Alliance, Surtout quand y y des actes apôtres chapitre 2 euh, verset 16 monde euh, euh, la bible nous répète n'est-ce pas ce que joël avait dit ce que joël avait dit avant qu'il avant sa sa frère parole actes des apôtres chapitre 2 verset 16 Tout on a parti de, partie verset 15 actes des apôtres chapitre 2 15 ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez car c'est la troisième heure du jour mais mais c'est ici, euh, c'est ici ce qui a été euh, euh, dit par le prophète Joël. 17, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos veillards auront des songes. Tout continuer après tout tangi. Ça dit ouais, il y a Joël, Joël Aloba qui macabo bien avant. Elin Kobani, na na nouvelle alliance, tout comme siko na na na effusion n'est-ce pas à Saint-Esprit. Saint-Esprit a côté na kati ya mutu nyonso. Oza mwana Nzambe né de nouveau. Alors ceux qui osa na, na Saint-Esprit na kati na yo. Nzambe akolobelo d'une manière ou d'une autre, mais mingi mingi par sa parole. aux alliés, n'est-ce pas euh, euh, euh, codé na kati ya bible nabi codé pourquoi so po nous oza un esprit ya nzambe une écriture, baécriture comprendre. Si so a un esprit ya nzambe te so une écriture, On ono na a une lettre on na a un esprit frère on pris yo parole avant que Petre ça un commentaire moko avant qu'on continue est-ce que jusque là ça va ou bien kaka va ça frère non jusque là vraiment ça va mais euh, nazalaki très attentif je ozoloba euh, ntango euh, okie na, na dimension ya, ya saint esprit loka ntango na bakite mais comment euh, moi dans Zambie, moto a rempli dans saint esprit moto botami de nouveau on nous moko aboti ye après moi dans Zambie, nous molimo nde na kati ya moto mais comment euh, moto wana il faut akanda kokourir parci par là à la prophétie, aussi longtemps que quand na ye la prophétie par excellence qui est le saint esprit et la parole de dieu Eh, nzambe awasala biso grâce première jusque là vraiment tout, euh, tout, tout ça va quoi tout va bien okokondena frère voilà avant na continue frère question na otuna mpona moni euh, soulevé eloko moko olobi ke ebele baza ya faux euh, Est-ce que, selon yo, par rapport à ce que nous sommes en train, n'est-ce pas, de, de parler, puisque nous parlons de ces choses ici, puisque ngai na monaka ba ministère le plus dangereux parmi ba ministère donc ministère au oh, babengi ya prophétie. Pourquoi puisque Moutouyou, ça a tendance, euh, donc ce qui va arriver. Est-ce que toi, tu penses que les tout 2021, il y a des gens qui sont réellement des prophètes, la bouche autorisée de Dieu Au qui existe dans Congo, Angola, tout Congo, Brazzaville. Selon est-ce que, au cours moins expérience, sur Yango Question à tout le monde. lobi ke te le saint esprit edesali na bango nyonso doyebi bazalaki 120 na bamari na basi ya mibale bango tunu bakomeka koparle na minoko ya sika koparle ya langue cetadi bango tu bazalaki habite na puissance ya saint esprit comment expliquer moto oyo oza habite na puissance ya saint esprit donc moto tana donc tana obi kete bafaux prophète basi ebele parce que tozomona yango lelo apesi prophesie oyo on a mpe à ndenge wana mais azonga na pas à na mutu parce qu'il n'est pas de dieu aza ya nzambe à obando apesi prophesie eza ya malamu il y a un monde qui des faut vraiment vraiment qu'on fait beaucoup d'attention surtout no qui kete donc mystère oyo eza le plus dangereux y a ya prophète ce pays vous abandonne les de hmm. tu as Kassai hmm. tu vois donc tout, ça un vrai enfant de Dieu frère et sœur bien aimé nous avons dit à solo prophétie est acceptable prophétie acceptable. surtout nous avons que dans la prophétie ça y merci frère, merci frère Blaise. Natenaga ce que nini émission ils ont la compacte, ils ont euh, puisque euh, ban nzambe ba comprendre le moko. Tout ça Matthieu chapitre 24 verset 24 le Bible car il s'élèvera il, de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et les miracles et des miracles au point de séduire s'il était possible même des élus. Alors passage de dernièrement dans ko ko tangango nzambe a le lokoyo. Omoni euh, ndenge tolobi ba euh, bah, donc bah, ministère le plus dangereux selon ce que euh, le Seigneur est en train de me convaincre que il y a dit biloko ba prophétie pourquoi puisque les hommes aiment voir l'avenir yango moni ba ba ba ba prophète ngolo ba ba ba ko ba ba voyant mais ce que comme basa le ba voyant c'est-à-dire ba ko lukanini basa n'est eloko moko ko attirer batu oh comme ba bi que batu balinga ba miracle bakolinga nini bacha miracle ezala liboso pour bato baya score donc bamonake awi ah oui ya nzambe ali place wana mpo bato na baya koyoka bango entre temps bango bango on eloko nini bali soutirer vraiment vers euh, nani batuana alors ntango tolobi non euh, le, donc les faux donc il y aura des faux prophètes ils feront des grands prodiges et des miracles c'est ce que nous voyons aujourd'hui mutu mpenza amibengi prophète ndenge frère acoloba ake non azalaki abongoli motema kaka donc euh, pas même six mois Euh, après une année bakomi euh, pasteur mona azakoma mingi ex sataniste euh, pasteur boye euh, na boye aza koloba aza kopesa baprophétie maintenant bato mingi batuna ya question na kinshasa à l'époque ntango biso tokokola y avait des gens na bagrande ba rue ya kinshasa batala bato na kati ya maboko bato wana bakenda wapi beaucoup de gens se posent cette question Et beaucoup de gens se posent, se posent, cette question. Bah, maman, bazaki, que bazaki, bazaki, ceux qui moutoyen, des problème, naé, bah, bah, bah, mi pakoli, ma kala, l'antoto, ceux qui, bah, bah, créent, bah, ça, bah, ni, bah, bah, rituel, bah, kenda, wapi. Yango moni, euh, Apocalypse chapitre 2, donc Apocalypse chapitre 2, verset 28. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui s'est dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. bokokontinue nini suisuite wana donc euh, apocalypse chapitre 2 verset 20 elikoba nini bato mingi baza kose laisse faire par rapport ya séduction wana soki soki omoni mutu lelo ali kosala soi disant miracle bato bakozala tendance akolanda mingi mutu wana mais soki otala mutu wana bien lorsque ogai ekambisa ngai frère ndenge ndenge lobi frère blesse ndenge lobi comment est ce que nzambe akoki kopesa prophétie qui n'a rien à voir avec euh, makambo na ye Comment nzamba ko pesa mutu prophétie que cause visa? Comment nzamba ko pesa mutu prophétie que non euh ndenge mon muna omono boye okobala mobile mon mbongo? Comment va ko pesa prophétie que na mona boye okozwa musala moko ou bien aux joueurs joueur okozwa ni contrat moko boye ya ya munene. En parlant des joueurs na pesa exemple moko ya un faux prophète qui se dit prophète na France garçon moko ba bien prophète à l'époque il y a ba il y a ba coupe ceux qui d'Europe a prophétisé na kati ya Facebook aza koloba ke non ndenge eza boye nzambe alakisi ye ke france moto akozwa coupe wana epuis après ntango mpe euh, match yango mpe esili moto azwi eza nini portugal sikoyo nga sikoyo nazokamwa comment estce ke moto apesi eloko ya lokuta bongo epuis eza komwana mpe ke eza lokuta mpwani puisque oza kaka na deux possibilités soit c'est la france qui devrait gagner ou bien c'est la portugal qui devrait gagner mpo ezalaki match ya finale mais sikoyo soki bato bali bato bali baza na baesprit ya mike il allait croire directement ce que France a gagné. Non, c'est un, un vrai prophète. Mais comment est-ce que Nzamba comme Nzambe a PMU? Nzambe a <laughs> deviné, a gagné. Là, c'est prendre réellement le nom de Dieu déjà en vain, et puis, bon, ça se laisser séduire. Et puis, là, on se retourne dans la Bible, comment est-ce que profession Zakar répond à, bah, donc euh, babikolo wana ça dit bateau ça dit par exemple ceux qui na na, lingala jamais mon amour, pas appelé sa prophétie na ba chinois avant dans le Congo oh non nzamba sang que na Chine lo moyo salema ezaka na don na kata Congo après ko que kiza prophète des, nations c'est pour vous dire seulement que avec l'esprit de Dieu qui est en nous nous vous disons ceci la prophétie par excellence est à Moko d'abord parole aux alliés Yeshua puisque ntango yeshua akofanda na kati na yo il y aura des temps même des choses en collection babiloko bato baza komona te mais peut-être mpona édification na yo moko ou bien mpona édification bato oyo nzambe aza kolakisa bango sans ke opesa yango na connotation ya prophétie opesa yango connotation peut-être ke non nzambe ali korevele makambo okoki koyebisa na bato mpona salut na bango mpona mosala ya nzambe mpona évangile ya nzambe C'est ça ce qu'il faut alors comprendre Natang Oyo. Et on a l'oublié encore une fois. Badeko Basa Kolanda Biso. Pona Oyeba ko, ko, ko, ko, ko discerner makambo Nzambe et bongi okoma mwana Nzambe. Soko mwana Nzambe okomona ki ozana facilité n'est-ce pas ya koyeba qui est vrai et qui est faux. nzambe amonisaka jean babiki te notre dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre parce que naye masolo mingi oyo tobakela baprophète comment expliquer yo mwana nzambe osunaoparle biso bana na nzambe biso oyo toyebiki te toza bachrétien oyo toyali sense toya na molimo na nzambe yo mwana na nzambe prophète aye liboso lelo apesi yo prophétie lokola na bapense na biso na mitoso bana nzambe donc koma mwana nzambe okozala selu ntina ndenge vandenge wana ozokonia kosenga mutu ape oportesi aexplike ofisi na yo ndenge ezokende me mutu wana aebrandi na ekobo na masumu gasali ndenge aloba nini ebake te ntango mpe mutu oyo otoproklame ke aza prophète oyo ndimelaka me tala mpe vi na ye tala mpe vi na ye mpe okokoshe mpe na vi na ye aipa ya koma vi ezalaka ndenge nini eske aza na lumière Amen. <laughs> Amen. Euh, Nicolas Zaloukoum, frère, né dans le bi. Exactement, que ça ba point belé toko loba. Euh, tant na lobel kamba 24 24 na sisa gi dans na na ko loba que Nzamba tal singaï, euh, tant na zoko tanga passage au dernièrement Bible lobi ni bi que non. car il s'élèvera na bandeli de faux Christ et de faux, faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même des élus. Et yoka likambo nzambe nzambe atalisi ngai un élu on peut plus le séduire yango bible elobi keno si s'il était possible un élu on peut pas on peut on peut plus bako ko séduire yo toza élu ya nzambe soki nzambe a élire yo eliko bakeno okomi réellement euh, a mwana ya nzambe ekelamu ya sika okomi moto na nzambe okomi na esprit ya nzambe alors prophétie moko te qu'on ko dépasser n'est-ce pas makabo nzamba tia na kati na yo bo comprendre loko bien déjà na tango ya kala euh, so na Jérémie chapitre 27 euh, euh nzamba sa rapidement le verset 9 n'écoutez pas vos prophètes vos divins vos songeurs vos astrologues vos magiciens qui vous disent vous ne serez point asservis au roi de Babylone Pourquoi Puisque ayebi que nous sommes pour un temps seulement. na na tango koloba awa. So sola elokoyo. Ne prends pas ton temps à analyser de gens qui se disent prophètes, puisqu'il a dit quelque chose, où ils ont pensé que mis à 50%, à 10%, ou bien à 99%, maintenant, et à ça n'a rien à voir avec la vie éternelle. Ça n'a rien à voir avec l'évangile. Ça n'a rien à voir avec la sainte doctrine. Rien à voir. Vous comprenez le que Pierre, Jacques, Jean, Basimba, Yeshua, Boé, physique. Vous pensez place Pierre a sa prophétie. À part l'évangile, a ça. batusu bah, bah, l'Apocalypse apocalypse une prophétie non non non non non une vision nzambe l'a kolakisa na jean makambo ekoya botanga apocalypse chapitre 1 aza vision aza kolakisa vision globale ya mosala ya nzambe vision globale ya de donc ya, ya alpha na omega vision globale ya, ya, ya vie actuelle ndenge ezalaki ndenge ezali na kati ya likolo kuna epa e nkolo la vie actuelle ya donc vision oyo nzambe alakisaki mwana na ye mosali na ye mpo alingaki ye bongo mais ce n'est pas dit que non oloba na kati ya motu na yo ke oui comme apôtre paul alobaki il faut koaspire na don ya prophétie ngafuna funa ma prophète après après donc pesa ba prophète ne frère tsholo ba non mutalati chemise à rouge abima boy to mona ngo depuis to za bana mike na kati ya kinchasa wana que par des pasteurs soit disant zo pesa ba parole de connaissance comme loba sœur olati boy euh, frère olati boy yaka liboso mona batu ba yemisa tumine c'est pour dire que non baza bato bali n'est-ce pas ndenge Jérémie lobby 27 9 lobby ce sont des euh, de, donc euh, des songeurs des, des astrologues, de magiciens. Au moins, Moutou, à ça que, à la la lokola Claude oh ben à celui Denis Lessi qui non, ngai naza prophète des nations et puis il y a des gens qui l'écoutent aussi qui l'écoutent aussi c'est pour vous dire que bandeko soki comme na niveau koyoka n'importe quoi n'importe qui c'est que en toi il y a pas encore l'esprit de Dieu conseil to pe sur la poko puisque on peut parler on peut tout dire mais finalité dit elle dit que ne prends pas ton temps n'est-ce pas il ya koluka que ko examiner après na sukolo bakia ah oui asa musala na nzambe et puis après qu'est-ce qui va se passer la vie nao et loko côté, ce qui est important la vie nao ta nouvelle naissance à toi ta nouvelle naissance yo moko en tant que mutu Yeshua ayeko kufa pona yo selon Jean 3:16 yo en tant que mutu pani osali liboso pona nzambe a accepter lokwa mwana ye conseil on na opesa eza ke non passer ntan na yo te ba vidéo à 2 heures du temps 3 heures du temps puisque une personne qui se dit prophète ou prophétesse en train de parler soit disant de la part de Dieu mais des choses du monde seulement et puis après il dire que alléluia tu es en train de participer na biloko o etali yo te moi mwana nzambe nazoloba mais soza moi nzambe te peut-être ozolanda yango par divertissement Le conseil zwa ntan na yo un colo. nkolo akolakisa yo makambo ebombama mpe so okomi mwana na ye akopesa makambo eza essentiel mpona bomoi na yo vraimen nga nasukisi ya frère blaise nayebi to soki ozalaki kambo aloba mpona kosukisa ngai ye na bakisaka texi moko na appuye makambo oyo tozobe likambo ya bafo oyo na apocalypse chapitre yango 19 na verset yango 20 j'ai lu au nom du seigneur awa nzambe quand on tombe dans l'Apocalypse, à l'action de voile, dans Jean, il Jean, pas une Patmos, dans voile et l'ongoué, dans la révélation terrible. Toujours l'Apocalypse, chapitre 19, verset 20. Et la bête fit prise. Et avec elle, les faux prophètes. C'est-à-dire, ma faux prophète, Bazali. J'ai rien encore le verset 20. Et la bête fit prise, et avec elle, les faux prophètes qui avait fait devant elle les produits par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Il fit tout le déjeté, vivant dans, les tentes ardents de feu et de soufre. Donc, bien aimé, donc pour, euh, pour nous dire de tout ce qui est, donc, euh, prophète, il y a diable, ma faux prophète. oyo oh, bango nyonso baosala mpona nini nakopesa lokumu na yoshua te mais lokumu epai nani epai ya motu atuli bango donc bafo bazali donc tant toinsiste mpona koexamine mpona koétudie motu nani azopesa prophétie ndenge frère ayaki kosouleve awa eh, kombo oyo par exemple oyo prophète des nations denis mais c'est grave eh, frère par exemple tilelo eh, batu bandakata ndenge wana bon donc je manque même de mots hein. Donc, c'est ça que. Euh, tu dois toujours bonner dans, dans, sentiment. quoi. Mon frère, vraiment, on a Que Dieu soit béni. Voilà. Vraiment. Euh, vraiment, merci beaucoup, frère euh, Blaise. Vraiment, dans le lobby, Kolo Asa Abisso Grâce. Asa Abisso Grâce. toluka réellement oh, important koleka vie éternelle les te parce que ceux qui là, soki vie éternelle na biso yali rassuré okomona que même vie na oyo ya mokili ozala mpe rassuré ce nous sommes en train de, de, de dire ali que non To toboyi bolanda bato puisque soit disant azali prophète To tolingi bolanda yeshua o azali n'est-ce pas la parole or soki la parole na kati na yo yeshua tu seras pleinement rempli okutana na bandeko bosambela ensemble ensemble, beaucoup ensemble Ensemble, sans pour autant omona bango baza basupérieur na yo puisque ce temps est révolu ya kokanisa kino yo oza inférieur ya moto ateyaka yo nono oza mwana nzambe lorsque le, donc la trompette sonnera motu nyonso ali mwana nzambe n'est-ce pas kozala transformé mpo azala levé soki sikoyo yo ozokanga ye but ya suka ezali na vie ya motu tant tosambelaka nzambe eza mpo tokota lola alors na kati ya parcours na biso na kati ya mokili yeshua alobi cherchez d'abord le royaume et la justice et tout le reste vous sera donné par-dessus c'est-à-dire nyonso na kati ya mokili nzambe akopesa yo oyo oza na besoin nango bien sûr par rapport ya foi na yo par rapport mpe ya marmo nzambe abongisa na vie na yo mais eloko eza important mpo na yo yali kokangama na yeshua kolanda ye vraiment de vrai afin ke omona bokonzi na ye bakestion na biso kozala ebele makambo frère alobi na makambo ngai alobi makambo tolobi dans l'ensemble botuna biso bakestion koza nango soki ezali tozanga te korépondre bino na euh, par la grâce de dieu alors tokomi na suka émission oyo nzambe apambola bino tokutani mbala nsima avec notre numéro de émission des avertis sur les avertis et puis na bachaîne biso bandeko oyo tokolaboraka na bango nzambe apambola bino shalom